Tá piscando, Brian? Ah, aqui? Fica em pé. Pode. Vai lá, vai lá. Pula. Tu vai? Tu vai? Não sei, é só três. Vamos lá, filho. Tá com medo? Não. Tá piscando aqui? Tá. Vambora. Vambora. Hã? Tá com medo? com medo, Cícero? Tá com medo? quase tá caindo. eu? Tá com medo, segura. Se fudemos. Aqui? Não tem coisa, é aqui, ó. É. Aqui? Acho que é. aqui? ó. Vem aqui, ó. Vem aqui. É. É Acho que... Onde que é? Aqui, ó. Aqui, ó. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai, só levantar o negócio. É. Ah, tá. Ah! você tá, tem que tirar eu. Ah, eu tô com medo, sério. Freio de esse negócio aí. Não tá quebrado. Tá quebrado? Tá. Só, só aquele lado tá quebrado. Pergunta pra ele. Vamos. Não, pergunta pra ele, tá quebrado. Mas o povo vai. Ai meu Deus do céu. Moça, que tá pegando? Tá, já aprendeu já. Ah tá, ele perdeu, né? Ai, Deus, eu tô medo. <laughs> Eu também tô. Ai, meu Deus. Eu vou começar a gritar. Ai, socorro, agora eu me arrependi de ter vindo. Ai, eu, meu Deus do céu. Ai, que bom. Ai, Ai, Sério. Ai, que... Ai, que... Eu vou segurar aqui. Meu Deus do céu, não vou, eu não vou. Eu não vou. Ó, respira, puxa pelo nariz. Ai, Deus, ai. Ai, socorro. Ai, socorro. Ai, socorro. parando, tá parando, tá parando, tá parando. Meu Nunca mais na minha vida, cara. Ai. Jesus amado. Meu Deus. Deus me livre naquele. Nunca mais, cara, nunca, nunca. Nossa. Eu tô, eu tô batendo, chorando aqui. Ai, Deus, calma. Nossa. Eu creio. Eu achei que era pular. Tá piscando? Tá? Mozinho! Dá tchau pro pai! Isabela! Dá tchau pro pai! Mozinho! Tchau! O barco nesse carrossel. Mozinho! Pera, mano. caindo. Já era. Ian, dá o um negócio. Segura a Isabela, tá? É, eu vou pegar Quatro, né? Ó, oh, dá pra ir um em cada carro agora, hein? Dá pra ir um em cada carro. Dá pra ir um em cada carro agora. Pera, pera. 40. É, É só pisar no acelerador aí, ó. É. Como assim? É pisa aqui, acelerar aqui, ó. Nesse botão aí. É. Coloca. Aham. Ô, oh, Rian, coloca isso aqui, ó. Coloca o negócio. Assim? É, é só pisar e... E cruzar? Uhum. Brian, aperta o acelerador do lado aí, viu? Arruma pra ele aí, amigão, fazendo um favor. Aperta o acelerador aí, viu? Aí você mexe ele, mano. Tá piscando? Quero só ver. Você vai pra lá, não vai bater em mim, não. Vai. Acelera. Vai, Ian. Tá bom. Sai pra lá. <laughs> Cadê o Brian? Ah! Mexe o volante, amor. fogo, lá, lá, lá. oh, é doido? Vai pra lá. É pra lá, hein, mano. Nossa, mãe do céu. Amor, vai é pra lá, pai. virar, pra ele virar. Nossa, mano. Vai acabar.